sir the love you sir sir is wonderful sir this was the body language sir sir night ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಏಯ್ ಎಂತ ಸಾವು ಮಾರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳೋದು ನಿನ್ನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದೆ ಗಂಡಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಪೊಲಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ರೇಂಜು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅವರೇ ನಿಮಗೊಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸರೇ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಅವರೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಗಂಡನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೌದು ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಇವರು ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಏನು ಲೋ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಡಪ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಸರ್ ಏನು ಹೂವು ಹಿಡ್ಕೊಳೋದೇನು ಆ ನಿಲ್ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದೇನು ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮದುವೆ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಾರಿ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರು ಬರೀ ದುಡಿಯೋದು ಡಾಲರ್ಸ್ ಎಣಿಸೋದು ಆ ಬೀರೂರನ್ನು ತೆಗೆದಿಕ್ಕೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಸೈಟ್ ಮಾರೋದು ಈ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ರನ್ನ ಹೆಂಗಿದ್ಯಮ್ಮ ಆರಾಮಾಗಿದ್ಯಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚಮಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ ತಲ್ದೆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಬಂದು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ವೀಕೆಂಡು ವೀಕೆಂಡು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಬಿಲ್ಡಪ್ಗಳು ಸರ್ ನಾನು ಏನಿರ್ಬೋದು ಇವು ವೀಕೆಂಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವರೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಸೂಟ್ ಗಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏಯ್ ಕುತ್ಕೊ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಗಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಾಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಂ ಏಯ್ ಕಾಫಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು love sir sir is wonderful sir this was the body language sir night ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಏ ಎಂತ ಸಾವು ಮಾರ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವರೇನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವರೇನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳು ಈ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ಹುಡುಗರು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ನಾನೇನೋ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಇವನು ಇವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ ನಾನು ಒನ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಏನು ಸಾರ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೀಕೆಂಡು ಅಂದರೆ ಇವರು ಎಂಡ್ರದಿರು ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಸರ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅದೇ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅವ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೇರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಿರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಕಿರಣ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಿರಣ ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಚಾರ ಕಿರಣ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾ ಕಿರಣ ಬೇಡ ಅಂತೆ ಕಿರಣ ಸರ್ ಭಾಳ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗ ಸರ್ ದೇವರು ಒಂದು ಇವನೇ ಒಂದೇ ಸರ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದು ತಕಡಿ ನಾನು ಹಾಕಿ ತೂಕೋದು sir is so beautiful sir but ಆರು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳೋಣ ವೈ ಸರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಇವನೇ ನಾ ಕಿರಣ ಇವನೇನಾ ಅದು ಪ್ರಭಾಕರ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನೋ ನಾನು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಥರ ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಟ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ದೇವ್ರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಓದ್ದೆ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಗ್ಲೆಂಡ್ ಫಿನಿಚ್ಚು ಏನೇನು ಹೆಸರುಗಳು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀರಪ್ಪ ನಾನು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಬರೋದು ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಣಿ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತಗೊಂಡು ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೇನೆ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಲೈಫು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಐದಾರು ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ವೀಕೆಂಡು ಅಂತ ಸರ್ ಆದರೂ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ವೀಕೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ವೀಕೆಂಡು ಏನೋ ಗುರು ನೀವು ಇರೋದು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ವೀಕೆಂಡ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂತಾರೋ ಹಾಂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಇನ್ನು ವೀಕೆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ನಿಮ್ಮದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಹಾಂ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಣಪ್ಪ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ದೇವ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ಅನ್ಬೋದು ನೀವೇನಲ್ಲ ಬಾಟ್ ಬಾಟ್ಲಿತ್ತೆ ದೇವ್ರೇ ದೇವ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಗುರು ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ anyway your party was extraordinary man I don't forget in my life time such a wonderful party all your friends ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಕರೀಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ love you all thank you so much thank you sir thank you